¿Qué le vas a decir a papi, bebé? ¿Qué? bueno, mi amor. Sí, mi amor. ¿Y después? ¿Y después, mi amor? En serio, mi amor, en mi amor. ¿Y después qué más le vas a decir, bebé? ¿Eh?